¿Aló? Y también suscríbanse en mi canal. ¿Con quién? Y que con la amiga que conocí ayer, por favor. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Ella en mi canal. No vuelva a molestar Por Dios, no puede ser. No, no, no, no, no. puede ser. No, No me creas tan pendejo, por Dios. Bueno. Suscríbanse mucho en mi canal para que me... Ahora mismo no voy a... Y lo pongo esta denuncia al corte del pueblo Esta falsedad, este engaño Y ahora Ángel Guaraca me canta no, no, puede. buena vieja hermano. Ay, no, no, no, no. es de mucha coincidencia, como dice Antonio, mi amigo del alma. Bueno, como el mundo es pequeño, si no caes, algún día te resbalas conmigo. Gracias, gracias, gracias. Suscríbanse,